वक्त गहरे समंदर में गिरा हुआ मोती है जिसका दोबारा मिलना नामुमकिन है अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना शुक्रिया